Ni shughuli za kufukua kaburi zikiendelea katika kijiji cha Salongwe wilayani Magu mkoani Mwanza licha ya mvua kunyesha. Lengo ni kutaka kutoa mwili wa mtoto aliyezikwa takriban siku kumi na mbili zilizopita ili kuhakikisha kama mtoto aliyefariki na kuzikwa kama ni yeye. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wakiwa katika eneo la tukio hilo ambalo limeleta simanzi na sintofahamu kwa wakazi wa maeneo hayo na vijiji jirani, wanaeleza kuhusu mtoto aliyefariki na kuzikwa wakati yeye amepatikana akiwa hai katika kijiji cha Mwangika kilichoko Moira ni kwimba tulipopata na sisi tukahuzunika kuwa mtoto tumeaga juzi tu tena jana yake ndo tukapata na huo msukumo wa hivi, huyu mtoto amepatikana, amepatikana kwa jinsia gani? Alizikwa huyu mtoto, huyu mtoto aligua ghafla, kufanya jitihada ya kwamba wampeleke hospitali, mtoto akakata roho. Taratibu za mazishi zikaendelea, wakazika. Kuna mtoto mmoja baada ya wiki moja na nusu Kutokana na tukio hilo, baba mzazi wa mtoto aliyefariki na kuzikwa Wilson Bulabo amesema ni kweli mtoto wake aliugua na kufariki na hatimaye kuzikwa, lakini cha ajabu alipopata taarifa kuwa kuna mtoto ameonekana katika kijiji cha Mwangika wilaya ya Kwimba, alipoenda kumwangalia na kumkuta ni mtoto wake na wala sio yule aliyezikwa, na kwamba mwili uliofukuliwa utambui. Kesho yake nikaamka asubuhi muda wa saa kumi na moja nikaenda Mwangika, nikakuta mtoto wangu pale kitongoji cha Mwangika, naona kemkuta amehifadhia kwa, kwa, kwa kitongoji, mwenyekiti wa kitongoji Mwangika, naona nikamwangalia, nikamuona, nikawaambia ndio huyu mtoto wangu nimemjua, nikawaeleza maelezo ya hivi, mtoto alikufa, lakini huyu nimemwona, mtoto wangu. Tukio hili ni mara yako ya kwanza kuliona na kulisikia, na nimeliona kwa macho yangu baada ya kupata taarifa ya kwamba huyu mtoto kweli alikufa tarehe kumi na sita tarehe kumi na saba tukazika. Tumekaa kama wiki moja, amepatikana, ameoneika kwamba amepatikana mwangika Sasa sisi hatuna uhakika zaidi, ila wenye uhakika ni wazazi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa amefika katika eneo la tukio hilo na kuwataka wakazi wa kijiji hicho na maeneo ya jirani kutokuwa na taharuki na badala yake wanapaswa kuwa na subira wakati vyombo vya usalama vikiendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli. Alipatikana kule Mwangika na huyu ambaye hii dead body ambayo tumeikuta hapa, kujua ukweli wa kila mtoto ukoje, na swala zima la hawa ambavyo waliripoti kwamba mtoto amekufa then wanasema akaonekana sehemu nyingine. Kwa hiyo hayo ndio anafanya uchunguzi, na uchunguzi wenyewe ni uchunguzi wa kitaalamu. Ndiyo maana katika timu niliyoongozana nayo hapa nimeongozana na wataalamu. Hata hivyo, maafisa wa serikali kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali mkoa wa Mwanza, polisi na madaktari wameonekana wakiwajibika na kuchukua sampuli ya viungo vya mwili huo baada ya kufukua kaburi ili kuvifanyia vipimo. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.